қазақстан республикасы қарулы күштерінің оңтүстік шығыс өңірлік әскери полиция органдарының қатысуымен ағымдағы жылдың төртінші қаңтарынан бастап қазіргі уақытқа дейін алматы қаласында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында бейбіт тұрғындарының тыныштығын бұзған заңсыз митингке қатысушылардың таратуға қатысуда сонымен қатар алтыншы қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының қатарына кіретін мемлекеттердің күштерін лекке алып жүрі ұйымдастырылуда ағымдағы жылдың сегізінші қаңтарынан бастап алматы өңірлік гарнизоны әскери полиция басқармасының жеке құрамынан алматы қаласы аумағында блок бекеттер қызмет атқаруда